සමග ජනබලවේගේ කෘත්‍යාධීකාරී මණ්ඩලිය ඊය රාත්‍රියේ රැස්වී තිබෙනවා. එ විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විපක්ෂයක් ලෙස ඉදිරියේදී ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා කර තිබුණා. සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් මාධ්‍යයට මෙලෙස අදහස් පළ කළා. යන කට්ටිය ගැනත් කතා වුණා. <coughs> කවුරු ගියත් ගියේ එක අමාරුවේ. බණ්ඩාරනායක මැතිනි ගියේ, දුව ගියා, පුතා ගියා, බෑනා ගියා. අන්තිමට ඒ ඔක්කොටම එතුමිය ළඟට එන්න වුණා. අපි එහෙම යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි තමයි මේ පක්ෂය හදන්න මූලිකත්වය ගත්තේ. එතුමාගේ නායකත්වයත් එක්ක අපි දිගටම ඉන්නවා. මම හිතන්නේ අපිට එච්චරම මොලේ අඩුවක් තියෙනවා කියලා. යන්න තරම් මොල මදකමක් තියෙනවායි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. තාම සමග ජන බලවේගෙන් පිරිසක් ආණ්ඩුවට යනවා කියලා ඒ වගේ කතා වුණා. නෑ ඒ එහෙම කවුරුත් යන්නේ නැති නිසා ඒක කතා කරන්නෙම නෑ. අවශ්‍ය නෑ කතා කරන්න. රජයේ මං හිතන්නේ නොඑක් නොඑක් දේවල් නිර්මාණය කරනවා. පහුගිය අවුරුදු ගාන වැළුවොත් ආණ්ඩුවෙන් විපක්ෂයට තමයි 30 ගාණක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ යන අය කවුරුත් ඉන්නව නැහැ. අද මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. හුවා දක්වන්න හදන නිකන් මේ මේ මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් විතරනේ. මැයි දිනේ අපි තැන් දෙකක් තීරණය කරලා තියෙනවා හයිට් පාක්කුයි කැම්බලුයි මේ ඉතින් අවුරුදු දැන් හිතානිද්දට ආවට පස්සේ දවස් 10ක් විතර ඉතින් වැඩ කරන්න පුළුවන් දවස්. ඉතින් නැතු යන හින්දා අපි මේවා කලින් ලෑස්ති කරනවා. ආණ්ඩුවට වඩා දෙනෙක් ගේන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවට කොහෙද සෙනඟ ඉන්නේ? ආණ්ඩුවට ඉන්න සෙනඟ ආණ්ඩුවට විරෝධය දක්වන්නේ. නෑ නෑ සාකච්ඡා වුණා විශේෂයෙන් මේ පනත යටතේ මේ රටේ ඉන්න සෑම පුරවැසියෙක්ම ත්‍රස්තවාදියෙක් හැටියට අත්නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් මම විරෝධතා ව්‍යාපාරයකට සහභාගී වුණොත් බෝඩ් එකක් අල්ලගෙන ඒ අර්ථ නිරූපණය අනුව මම ත්‍රස්තවාදී පුද්ගලයෙක් හැටියට මාව අත්තර කොට අරගෙන අප නැතුව මාස 18ක් වහලා තියන්න පුළුවන්. කට්ටියක් ඉන්නවා කියලා කතා වෙනවා. නෑ එක්කෙනෙක්වත් දැන් නෑ. ෆේක් නිවුස් නේ. ඡන්දයක් එන පාටක්වත් නැහැ. ඕගොල්ලෝ මේක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ IMF report එක භාගාව තියෙනවා. ඒ රිපෝට් එක අනුව අපිට උදව් කරලා තියෙන්නේ කොන්දේසි ඇතිව ශ්‍රී ලංකා රජය නීතිය උත්තරීතරභාවය ආරක්ෂා කරන්න ඕන ඒ වගේම සිවිල් සමාජයත් එක්ක කටයුතු කරන්න ඕන කියන කොන්දේසි දෙක යටතේ තමයි අපිට උදව් කරලා තියෙන්නේ දැනටම ආණ්ඩුව නීතියේ උත්තරීතරභාවය නැති කරලා මැතිවරණ කල් දාලා ඒතකොට මැතිවරණ තියන්න කියපෝ නඩුකාරවරුන්ට ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනලා ඔවුන් මේ පීඩනයට ලක් කරන්න හදනවා. අපි ආණ්ඩුවට අනුතර ගැනීමක් කරන්නේ මේක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න කියලා.